Miernik TM192 służy do pomiaru pól elektromagnetycznych. Konkretnie chodzi o składową magnetyczną dla pól niskich częstotliwości. Miernik ma szereg przycisków pozwalających na pełne wykorzystanie jego funkcji. Przy pomocy przycisku G łamane na t. Możemy zmieniać jednostki, czyli w mikrotestach lub w gaussach. Przy pomocy przycisku HOLD możemy wynik zatrzymać. Przycisk MAX MINIMUM pozwala nam odczytać wartości minimalne i maksymalne, jakie mieliśmy w trakcie pomiaru. Przycisk REC umożliwia zapisywanie interesujących nas wartości pomiarowych. W ten sposób w poszczególnych komórkach zapisujemy wyniki. Możemy również te wyniki oczywiście od razu odczytać. Co zapisaliśmy w poszczególnych komórkach, łącznie z y, dokładnym czasem i datą pomiaru. Wyjście z tego stanu należy przycisk set nacisnąć. Jesteśmy w normalnym trybie pomiarowym. Aktualnie miernik pokazuje wartość, która jest średnią z trzech składowych. Jeżeli chcemy zobaczyć, jakie są wartości poszczególne, przyciskamy ten niebieski przycisk i widzimy, jakie są konkretne wartości dla osi x, y, z. Wyjście z tego stanu to jest kolejne przyciśnięcie przycisku. Przy pomocy przycisku SET możemy dokonać odpowiednich ustawień. Naciskając pierwszy raz przycisk wprowadzamy miernik w ustawienia czasu. Wykorzystując odpowiednie przyciski lewo, prawo, góra, dół, możemy te wartości odpowiednio zmieniać. Jeżeli wartości już wprowadziliśmy, chcemy zaakceptować, należy przycisk niebieski nacisnąć. Jeżeli chcemy wejść w następne ustawienia, to wykonujemy na przykład dwa przyciski przyciskiem set w efekcie możemy ustawić też przy pomocy przycisków ze strzałkami odpowiedni czas, po którym miernik się wyłączy. Następny Tryb pracy to jest tryb związany z ustawieniem data lodgera, ponieważ ten, ta wersja miernika nie ma tej możliwości. Przechodzimy do następnego trybu. Jest to tryb czyszczenia zawartości pamięci, czyli można w ten sposób wykasować ostatnie zapisane wartości pomiarowe. Jeżeli przejdziemy dalej, to możemy wejść w tryb czyszczenia całej zawartości pamięci. Po kolejnym naciśnięciu przycisku SET jesteśmy w normalnym trybie pomiarów.